Hello dear friends, myself Dr. Krish Vaidya, I am a heart specialist. Welcome to I Cure Heart and Diet Clinic. Today 29 सितंबर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है उसके ऊपर आज मैं आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ पूरी तरह से कोरोना 2020 में फैला हुआ है राइट सो so, कोरोना के प्रति आपके हार्ट को कैसे पॉजिटिव रखें उसके ऊपर आज बात करेंगे सात टिप्स दूंगा आपके हार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए to make your heart positive tip number one corona जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से बचने की ज़रूरत है कोरोना इज़ हाईली कंटेजियस वो तुरंत ही फैलता है सो so, मास्क का यूज़ करते हैं आप सारी चीज़ें ये सब चीज़ें जानते हैं राइट पर जानिए कि उसकी मोर्टालिटी यानी कि उसका डेथ रेट है वो काफ़ी कम है इंडिया का मेडिकल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कोरोना में जो अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तीन परसेंट टाइप तीन टका लोग जो है वो एक्सपायर होते हैं मर जाते हैं करके राइट जबकि देखें तो अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू का मोर्टालिटी रेट अभी भी चार से पाँच टका इंडिया में है हम्म? मलेरिया का भी देखें तो वो भी दो से पाँच परसेंट तक उसका डेथ रेट है सो so, उससे भी कम डेथ रेट इसका है सो so, कोरोना से डेथ का जो फियर है वो निकाल दीजिए अपनी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी सारे आप अगर मेजर्स लेते हैं सो so आपको डेथ नहीं होगा जस्ट सिंपल डिजीज़ होगा और उससे ठीक हो जाएंगे अगर होगा तो भी करके ठीक है सो so, टेंशन जो भय है कोरोना का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कह रही यार ये हो गया तो मर गए उसको निकाल दीजिए तो आपका heart tip number two focus on good things focus on present right बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है धंधे बंद हो गए हैं इतने लोग मर रहे हैं इतना हो गया ये होगा राइट आंकड़ों को छोड़ दीजिए न्यूज़ को छोड़ दीजिए नेगेटिविटी है उसको छोड़ दीजिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो लाइफ में अच्छी चीज़ें बन रही हैं राइट अच्छा रेनफॉल हुआ है काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है ऑनलाइन बिजनेसेस काफ़ी डेवलप कर रहे हैं आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा so focus on good thing बार बार जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं मीडिया है उससे प्लीज़ बचें बार बार आंकड़े चेक करते आज कितने मरे आज ये हुआ वो उसको छोड़ दीजिए फोकस ऑन गुड थिंग आपके साथ भी गुड थिंग होगी आपका माइंड और हार्ट पॉजिटिव रहेगा और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे so that was tip number two three to do exercises yoga and for mental health and peace right exercises कोई भी आप करते हैं चाहे एरोबिक्स है वॉकिंग है साइकिलिंग है खैर लॉकडाउन है सो आप ज़्यादातर अंदर रहते हैं पर फिर भी घर पे सीढ़िया तो है ना स्टेयर क्लाइंबिंग करिए एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न करने से साथ साथ में एंडोरफिन्स हैं राइट डोपामाइन है उसका सिक्रीशन होता है जो आपको मूड को एलिवेट करते हैं मेंटल पीस को बढ़ाते हैं आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाते हैं और आपको फ्रेश रखते हैं योग और मेडिटेशन के बारे में हर कोई जानता है कि मेंटल पीस के लिए नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए पॉजिटिव बनने के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यकता है यार so please do exercises do yoga and meditation to keep your heart healthy and fit four is to avoid junk food and fried foods right हमें लगता है कि चलो यार थोड़ा स्ट्रेस है थोड़ा बर्गर खा लिया ये दाबेली है बड़ा पाव वो सब ज़्यादा खा लिया तो मानसिक जो है मन से हमें सुकून मिलता है ऐसा लगता है कि वो है right but it is actually not true जैसे ही हम जंक फूड खाते हैं अपने सिस्टम है एक्चुअली वो अपना गट है अपना माइंड है वो लो फील करते हैं एकदम अपना मूड संतुलन सब बिखर जाता है right so try to avoid junk food as much as possible जितना ही हेल्दी फूड ईटिंग आप रखेंगे स्पेशली फ्रूट्स हैं नट्स हैं राइट ड्राइड फ्रूट्स हैं वो सब आप खाने की अगर हेल्दी हैबिट रखेंगे तो जो भी ये मेंटल हैंगओवर है नेगेटिविटी है वो भी दूर होने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा सो so, हैबिट डालिए अच्छा खाने की stay away from junk food five is to boost your immunity right corona के सामने फाइट करने के लिए अपने मन को मक्कम करने के लिए राइट इम्यूनिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी माइंड स्ट्रांग हो इम्यूनिटी के लिए सिर्फ चार चीज़ें कोरोना के सामने हो चाहे दूसरे डिजीजेज हो उसके लिए ज़रूरी है that is vitamin B twelve vitamin C zinc and vitamin D three right so जानिए कैसे इस ये सारी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है चाहे ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो करिए सप्लीमेंटेशन लीजिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए दूध है हेल्दी डेयरीज हैं एग्स है वो सब चीज़ों में ये काफ़ी मिलता है अगर आप सी फूड प्रेफर करते हैं तो प्लीज़ डू टेक देयर वो कोरोना में सी फूड का कोई रिलेशन नहीं है राइट सो so, बहुत सारे लोगों ने सी फूड जो खाते हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया है एग्स जो खा रहे हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया है so try to make a healthy diet अच्छी पोल्ट्री अच्छा मिल्क प्रोडक्ट्स उसका यूज़ करें आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग लीजिए राइट और जरूर पड़े तो कोई सप्लीमेंट्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं so boost your immunity to make yourself happy tip number six is to get out of the negative media right जितना भी न्यूज़ चैनल्स हैं मीडिया है उसकी मैं बुराई नहीं करता हूँ पर आजकल खैर नेगेटिव मीडिया का बहुत ज़्यादा चलन है नेगेटिव मीडिया आपके माइंड को आपके हार्ट को स्ट्रेस में रखते हैं उनका पूरा बिजनेस ही उसके ऊपर रोटेट होता है दैट इज़ अनफॉर्चुनेट राइट इतने मर गए यहाँ पे वो हो गया कोई फला एरिया में इतने दूर में कोई दीवार गिर गई इतने लोग मर गए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है so be into the positive media right business में कितना क्या ग्रोथ हो रहा है आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ हो रहा है कैसे हेल्दी बने उसके ऊपर फोकस करें जो भी न्यूज़ हैं चाहे न्यूज़पेपर्स हैं दूसरे वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं व्हाट्सएप वो काफ़ी सारे मैसेज जो सर्कुलेट हो रहे हैं राइट सो so, जो भी नेगेटिव मीडिया हैं उसको प्लीज़ स्विच ऑफ कर दीजिए नेगेटिव मीडिया से बचिए तो ही आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा हार्ट स्वस्थ रहेगा तो अपने आप सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी और सारी मीडिया भी अपने आप ही चेंज होगी right so please avoid negative media tip number seven and the most important tip is try to be happy as it is right क्या खुश रहने के लिए कुछ कारण की ज़रूरत है इतना अच्छा वेदर होता है इतना अच्छा मौसम है सो so, क्यों नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना एक स्माइल सारी चीज़ें ठीक कर देती है सो ऑलवेज बी स्माइली लोगों के साथ हंस खिल के बात कीजिए right try to be positive आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास के लोग पॉजिटिव होंगे जो भी लोग नेगेटिव होते हैं जो पैर खिंचाई में ही मानते हैं राइट उससे प्लीज़ थोड़ा मेंटेन डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कीजिएगा राइट कुछ अच्छे जो कॉमेडी सीरियल्स होते हैं वो देखिए थोड़े से जोक्स हैं उसकी आदत रखिए राइट और लाफ्टर थेरेपी वाली चीज़ें भी उसका भी स्टडी कीजिए क्या है सो so, अगर कोई दिन ऐसा रहेगा जिसमें आप हंसे ही नहीं है खुल के राइट तो वो दिन वेस्ट है सो so, लाफ्टर का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है आई एम बींग कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत सारे स्टडीज़ भी हुए हैं सो so, खुश रहिए हंसते रहिए तो ही सारी चीज़ें पॉजिटिव बनेंगी और आपका हेल्थ जो है आपका हार्ट है हमेशा फ्रेश रहेगा so be happy be positive and stay happy and healthy forever so friends ये थे seven tips to make your heart happy and positive right positivity is the biggest weapon against corona positivity ही कोरोना को हराएगी कोरोना के कारण जो डैमेज हो रहा है बिजनेस को समाज को इकोनॉमी को वो भी इससे ही सुधरेगी राइट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है so please please do forward this video आपके कोई भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप हैं फेसबुक है प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पॉजिटिविटी फैले समाज में ये नेगेटिविटी है ये सब उससे सब उभरे और मेरा और आपका हार्ट स्वस्थ रहे ये वर्ल्ड हार्ट डे पे एक हार्ट स्पेशलिस्ट आपसे ये गुजारिश करता है right so please share the video thank you so much for watching actual